କଥାର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଜାଗା ବୁଲାଇବୁ ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନେ କରିବେ ଥରେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ଏ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି କୁଦାନଗରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବଭୂମି ଏଠାରେ ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯାହାର ଅନନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆକର୍ଷିତ କରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ସେସବୁ ସ୍ଥାନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ଵ ଜାଣିଲେ ଭକ୍ତ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଟିଏ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯାଇ ରହିପାରନା ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିତ୍ରପଳା ନଦୀ ତଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁପ୍ତ ନୈମିଶାରଣ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରି ଏହି ପୀଠକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଅସୁରେଶ୍ୱର ଛକରୁ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ କୋରୁଆ ରାସ୍ତାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼େ କୁଦାନଗରୀ ପୀଠ ସେହିପରି କଟକ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରୁ ତାରପୁର ଠାରୁ ବିଲହାଟ ଦେଇ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁରଠାରୁ କୋରୁଆ ଆସିଲେ କୁଦାନଗରୀ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ କେନ୍ଦୁପାଟଣା ଠାରୁ ନେମାଳ ରାସ୍ତାରେ କରୁଆ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କୁଦାନଗରୀରେ ଜଣେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ମତରେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀଟି ମହାନଦୀର ଏକ ଶାଖା ନଦୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରାଚୀନତା ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ପୁରାଣରେ ମହାନଦୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏହି ନଦୀ କୂଳରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପୁଣ୍ୟତୟା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରତି ବାଙ୍କରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ବହୁ ଗୁଣିତ କରୁଛି କୁଦାନଗରୀ କ୍ଷେତ୍ରଟିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଆମେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଲୁ ନଦୀ ପଠାକୁ ଲାଗିଥିବା ଏହି ସ୍ଥାନ ଏକ ବାଲିକୁଦ ତଥା ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଷ୍ଟିତ ସ୍ଥାନଟି କାଜୁ ଆକାଶୀ ତେନ୍ତୁଳି ଝାଉଁ ନିମ୍ବ ଆମ୍ବ ବର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକାଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକମୁନି ଓ ପରୀକ୍ଷା ରାଜାଙ୍କ ଗାଦି ଯଥାକ୍ରମେ ବଡ଼କୁଦ ଓ ସାନକୁଦ ନାମରେ ପରିଚିତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ବଡ଼କୁଦରେ ଥିବା ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଗାଦିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ସ୍ଥାନଟି ଏତେ ନିରୋଳା ଓ ରମଣୀୟ ଯେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଭାଗବତର କଥା ଅନୁସାରେ ମୃଗୟା ସମୟରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଜଣେ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ତୃଷାର୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁନି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିବାରୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରିପାରିନଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଆଦର ସତ୍କାର କରିନଥିଲେ ଏଥିରେ ରାଜା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଏକ ମୃତ ସର୍ପ ଲମ୍ବାଇ ଦେଇ ଚାଲିଆସିଲେ ମୁନିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ପିତାଙ୍କ ଗଳାରେ ମୃତ ସର୍ପ ଦେଖି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯିଏ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗଳାରେ ମୃତ ସର୍ପ ଲମ୍ବାଇଛି ତାର ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ତକ୍ଷକ ଦଂଶନରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଏକଥା ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏହାପରେ ରାଜା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ସାତ ଦିନ ପରମ କଥା ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ସୂତ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ଶୁକଦେବ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇଥିଲେ ମୂଳ ଭାଗବତ ପ୍ରବଚନ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭାଗବତ କଥା ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭାଗବତ କଥା ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଓ ସୁକମୁନିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କ ଗାଦି ସହିତ ଲାଗି ରହିଛି ବଡ଼ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗାଦିର ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୀଠ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ତଥା ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗବେଷକ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ନୈମିଶାରଣ୍ୟ କୁଦାନଗରୀର ମହାରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛୁ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଗବେଷକ ଏହି ପୀଠ ଉପରେ ଯେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୀଠର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆମେ ଏହି ପୀଠର ପ୍ରାଚୀନତା ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଏ ପୀଠକୁ କାହିଁକି ନୈମିସାରଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜା ଏବଂ ସୁକମୁନିଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏବଂ ଭାଗବତ ପାଇଁ ଏ ପୀଠ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶୁଣିବା ଏ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମପୀଠ ଏ ପୀଠର ଏ ପୀଠକୁ ନୈମିସାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏଠି ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଶୁକମୁନି ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଶୁଣାଉଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜକୁ ତାପରେ ପରିକ୍ଷ ମହାରାଜ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ସ୍ୱଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ଏବଂ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭାରତ ବୁଲିକିରି ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର କଲେ ସେହି ସମୟରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ସୁକମୁନି ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ପୀଠକୁ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସୁକମୁନି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁକମୁନି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ରହିବେ ଭକ୍ତ ସେଠି ରହିବେ ତେଣୁ ସେଇଦିନଠାରୁ ଶୁକ ପରିହିତ ଏଇଠାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ପୀଠର ପ୍ରାଚୀନତା କ'ଣ ମାନେ କେବେଠାରୁ ଏଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଗମନ ରହୁଛି ବା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠୁଛି ପୀଠ ଇଏ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଯୁଗର ଆରମ୍ଭରୁ କଳିଯୁଗ ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ପୀଠ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୁକ ପରିହିତ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଚାରି ହଜାର ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଧୂପ ପ୍ରେକ୍ଷିତ ପୂଜା ପୂଜା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏଇ ପୀଠରେ କ'ଣ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ ଏବଂ ଏ ପୀଠର ବାର୍ଷିକ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କି କି ଉତ୍ସବ ସବୁ ହୁଏ ଏ ଜାଗା ଏ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ଶୁକ ପରିହିତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଲା ଆମର ମାଘ ସପ୍ତମୀ ସ୍ନାନ ବୁଡ଼ ବାଘସପ୍ତମୀ ସ୍ନାନ ଏଠି କରାଯାଏ ଶହଶହ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏଠି ବାଘସପ୍ତମୀରେ ଆସି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଗଙ୍ଗାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ଚିତ୍ରପଳା ସ୍ନାନ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନରେ ଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସାତ ଦିନ ସପ୍ତାହ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଏ ଯେମିତି ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ସେ ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶୁଣାଉଥିଲେ ସେମିତି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଏଠି ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତି ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗବତ ଶୁଣି ମୁଖ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ଏହାପରେ ଆମେ ତଳକୁଦରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶୁକମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଭାଗବତର କଥାକାର ଶୁକମୁନିଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଅବୟବ ଦେଖିଲେ ଯେ କେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଭକ୍ତର ମଥା ଭକ୍ତିରେ ନଇଁଯିବ ଶୁକମୁନି ଓ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୂଜକ ଅଧିକାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ପୂଜକ ବା ସେବାୟତ ଅଧିକାରୀ ବାବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରିବା ଯେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ହୁଏ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏବେଠାରୁ ସ୍ଥାପନ ହେଲେଣି ଗୋଟି ଆମର ପୁରୁଣା ପୂର୍ବ ଇଏର ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ଗାଦି ଇଏ ପୀଠ ଆଳି ରଜା ଆମର ବାପା ଅଜା କୁହନ୍ତି ଆଳି ରଜା ଏ ଶୁକ ପରିହିତ ଗାଦିଙ୍କି ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ତାପରେ ଯେତେ ଜମିଦାରୀ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଜମିଦାରୀ ବି ଆମର ପାଖ ଜମିଦାର ସିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଜମି ଭଙ୍ଗା କରିଥିଲେ ନୀତି ଗତି ସବୁ ଯାହା ଯାବତୀୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ରହୁଥିଲେ ବର୍ଷ ସାରା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରାଜା ପରିକୀର୍ତ୍ତନଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ ହୁଏ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ କୁହନ୍ତି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ସପ୍ତମ ଦିନ ଭୋରୁ ଚିତ୍ତୋତ୍ପଳା ଆଦିଗଙ୍ଗାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ବୁଡ଼ ମାରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଓ ରାଗ ଏସବୁ କରିକି ମେଳା ସବୁ ବୁଲନ୍ତି ମେଳା ଏଠି ହୁଏ ବଡ଼ ପର୍ବ ବୋଲି ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ପଡ଼େ ପଡ଼ିଆରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସାତ ଆଠ ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ଲାଗି ରହେ ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗରାଗ କରି ଯାଆନ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ ସେବା ପୂଜା ଦୈନନ୍ଦିନ ସକାଳୁ ଠାକୁର ସ୍ନାନ ପରେ ବାଳଭୋଗ ହୁଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଖେଚେଡ଼ି ଭୋଗ ଧୂପ କରାଯାଏ ରାତିକି ଆଳତି ବାଳଭୋଗ କରାଯାଏ ଆଉ Thank you. पवित्र धर्मपीठ बोलिभित्र आम मन प्रश्न सहित जोड़ी कुमसहित गले जे प्रखर आध्यात्मिक प्रवक्ता नामाचार्य रेवती रमण जी महाराज पीठ सम्बन्धले सि आमक प्रभात आज गुरु परम्पर ଅତୀବ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଆଦ୍ୟ ନୈମିଷା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୁପ୍ତ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆଦ୍ୟ ନୈମିଷା ଆପଣଙ୍କର ଷାଠିଏ ହଜାର ଋଷି ଯେଉଁଠି ବାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରିକିତ ରାଜାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୁକଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କେବଳ ଏଇ ଜଣେ ପରିକିତ ଅଭିଶପ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଅନେକ ପରିକିତ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଶପ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସ ବାଟ ହେଉଛି ଏଇ ଭାଗବତ ପ୍ରେମ ତରଙ୍ଗିଣୀର ଆଲୋଚନା ଯାହାକୁ ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛୁ ଯାହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସୁଖଦେବ ଏବଂ ଆଜିର ଭାଗବତ ଆମ ପାଖରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ମହାନ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଅନୁବାଦିତ ଭାଗବତ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଏଇଠି ନୈମିଷାରଣ୍ୟ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ମୁଁ ଦୁଇ ପଦ କହିବି ମୁଁ ଏ ଅକିଞ୍ଚନ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧକ ନ ହୋଇପାରେ ଲେଖକ ନ ହୋଇପାରେ ତଥାପି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ମୁଁ ରଚନା କରିଛି ଏଇ ଗାଦି ଉପରେ ଅନେକ କଥା ଲେଖିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଉତିରିଶ ସାରେ ଦୁଇ ପଦ ଲେଖିଛି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବସିଛି ମୋର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ନୈମିଷାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପାର୍ବତୀ ପୁଛିଲେ ଦିନେ କହିଲେ ଏ କାମ୍ର ବନେ ଆଜି ଚେତାଲ ବି ସୁକ ଜ୍ଞାନୁ ପିଣ୍ଡୁ ପ୍ରସବିଲା ଜୀବ ଜୟ ଭାଗବତ ମୂର୍ତ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବାସୁଦେବ কিঞ্চিত করুণা হেলে দুঃখী দুঃখ ନ ରହିବ ଭାଗବତର କରୁଣା ହେଲେ ଏ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ କାହିଁକି ନା ମୋର ଲେଖାରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିଛି ଏଇଠି ଚଉତିରିଶ ସାଲ ଦୁଇ ପଦ କହିକି ଏଇ ନୈନି ସାବରେ ଲେଖିଛି କହୁଅଛି ମନ ଶୁଣ କୁଦାନଗରୀର ମହିମା ମାନ କେତକୀ ଫୁଲ ଏ ଯେ ଗୁପ୍ତ ନୈମିଷା ଅରଣ୍ୟ କେତକୀ ଫୁଲ କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି ଖ ଖେଳ ଲାଗିଛି ଏଠାର ଖେଳୁଛନ୍ତି ବସି ଉମା ଶଙ୍କର କେତକି ଫୁଲ ଏ ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ବିଚାର କେତକି ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କର କଠାରୁ ହକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାରେ ଯାଇଛି ତାପରେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ ଗହନ କଥାଟି ଏହି ଗୌରୀ ପୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ କେତକି ଫୁଲ ମୋତେ জ্ঞান কহিবে বুঝাই কেত কি ফুল ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମା ପର୍ବତ ନନ୍ଦିନୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କି ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କର କଥା ଘରେ ଭାଗବତ ପଢ଼େବ କଥା କେତ କି ଫୁଲ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ବେଦ ପଢ଼େ ଧାତା କେତକି ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଭାଗବତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଚତୁର୍ମୁଖରେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଯିଏ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭାଗବତକୁ ବେଦ ରୂପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଶଙ୍କର ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନରେ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେବେ ଟିକେ ହଁ ଏକ ଦିନେ ମା ଭବାନୀ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମିରମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଯାଇଛି କଥୋପକଥନରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢ଼ିବାର ପଣ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ବଢ଼ିବାର ପଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଛି ତୁମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କ'ଣ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ସିଏ ନିଜେ ଯୋଗମାୟାର ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ଗାୟତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡକୁ ସେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମା ପାର୍ବତୀ ତାର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରି ଦୁଃଖରେ ବିରମାଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ସେଇଠି ମା ଭବାନୀଙ୍କି କହୁଛନ୍ତି ହସିକିରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣିନ ଏ ଜଗତରେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛି ମୁଁ ସେ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବସାଗରୁ ତରିଯାଆନ୍ତି ଭବାନୀ ପଚାରିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଉପକୃତ ହେଇଛେ ବା କ'ଣ ପାଉଛି ଜଗତ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତତ୍ତ୍ୱ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାର ବା ତା'ର ଶକ୍ତିର ଗୁଣ ତାକୁ ଯିଏ ଅବଗାହନ କରେ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହୁଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେଇଛି ମା ତେଣୁ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା ଏ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କାହିଁ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବାରବାର ମୋର ଏମିତି କେତେ ଜନ୍ମ ଗଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁଣି ଆସୁଛି পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম মতে তো এই তত্ত্ব যদি আপনার প্রথমରୁ জনাই থাকে তাহলে মু আর পুনর্জন্ম হয়ে নথান্তি সদা সর্বদা কান্তা সংমিশ্র দেহ যোগেনাত্ম সৃষ্টি দৌদিগদর্প বভুর্বশ পুমাংশ দক্ষিণার ধাঙ্গ বামাঙ্গ প্রকৃতির স্মতা বাগার্থ বিব সম্পৃক্ত বাগার্থ প্রতিপাদিত জগত পিতর বন্দে পার্বতী পরমেশ্বর ইয়ে তো জগতের খ্যাত হইকি অছি হেলে মু আদর বিচ্যুত হচ্ছে সদাবেলে যাহাকু জগত বন্দনা করছি শক্তি শক্ত মত সাবিন বিভেদ কথঞ্চন যথা শিব তথা দেবী যথা তথা শিব নানন্তর নিদ্রাত চন্দ্র চন্দ্রী কয়ু যথা শিব শক্তিয়া যুক্ত যদি ভবতী শক্ত প্রভাবিত এতে বড় লীলার মু ভাগ নেই পারুনি জগত যাকে এতে আনন্দ সহকারে গ্রহণ করেছি কিন্তু মোর তার ভাগ নাই প্রভু আজি মু তত্ত্ব অবগাহন করি মতো আজ তত্ত্ব শুনা জিদ করে জিদ করেছেন মা এইটি ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସୁନ୍ଦର କଥା ଅନେକ କବିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି କାଳିଦାସ ଗୋଟେ ଯାଏ ଲେଖିଲେ କୁରୁବନ୍ତି କିଂ କୁରୁବନ୍ତି କାମିନୀ ବସଗାନରା ଯତ୍କାମିନିଆ ପ୍ରସାଦ ନିରୁପତ ଘୋଟକାୟତେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ତଥାପି ଏଇଠି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଅନେକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କାରଣ ଜଗତରେ ଯଦି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କେବଳ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ଆପଣ ପାଇବେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଲେଖିଲେ ରସିକ ବିଚାର କରେ ଦୀପ ଦାନ କାର୍ତ୍ତି କରେ ପ୍ରୟାଗ ସ୍ନାନ ମ କରେ ଯେଉ ନ କରେ বসে কি সে অলো করে উত্তম ରାମଙ୍କରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବସେ କି ସେ ଅଲୋକରେ ଉତ୍ତମ ରାମାଙ୍କରେ ଘେନି ବସେ ପଲଙ୍କରେ କିଏ କରେ ପୂର୍ବେ ସେ ବି ଥିଲେ ଶଙ୍କରେ ସେ ତୁ ଧରିବୁ ରଜ ଶ୍ରୀଫଳ କରେ ଯେ ସେବା କରେ ସେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ଆଜି ଏଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କେବେ ସେ ମନକୁ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କଥା ହେଲା ମା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ କହିବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବି ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ହୁଁ ଟିଏ ମାରିବ ଆଜି ସେଇ କଥାରେ ଚାଲିଛି କେଉଁଠି ନା ଘନଶ୍ୟାମଙ୍କର କଥା ଗଲେ ଭାଗବତ ପଢ଼େଇବ କଥା କେତ କି ଫୁଲ ଚତୁର୍ମୁଖେ ବେଦ ପଢ଼େ ଦାତା କେତ କି ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା ସଭା ଲାଗିଛି ଉଇ ଆସିଲେ ଭାସ୍କର ଉତ୍ତରାୟ ସଭା ମଧ୍ୟର କେତ କି ଫୁଲ ଆଜି ଧର୍ମ ଆସିଛନ୍ତି ବୃଷଭ ରୂପରେ ବିରମାନ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାନନ୍ଦନ କହିଲେ ପରିଗୀତଙ୍କର ଦରବାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୋର କଥା ଅଛି ଏ କଥା ଏଇଠି ଥାଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଜିଦି ଆଜି ଶୁଣିବେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆତ୍ମା ତାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବ ନାହିଁ ଯେଇ ଶ୍ରବଣ କରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ହେବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ସେ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁପ୍ତ ନୈମିଷା ଆଦେରେ ଆମ୍ରବୃକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ରବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଏକାମ୍ର କାନନର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଏକାମ୍ର କାନନ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗୀର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗୀ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବାରୁ ତାର ସଦାସର୍ବ ଅମୃତର ଜଳ ଉତ୍ତର ନିମ୍ନ ଦେଶ ହେଇଥିବାରୁ ସଦାସର୍ବତାକୁ ପ୍ଲାବିତ କରୁଛି ଏଠି ବୃକ୍ଷମାନ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ଜନଜଗତ ବି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାର ସୀମା ନାହିଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏକାମ୍ବର କାନରେ ବସିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି କଥା ଚାଲିଛି କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନା ଭାଗବତ କଥାମୃତ ଭାଗବତ ରୂପୀ କଥାମୃତକୁ ମା ପାର୍ବତୀ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି କଥା ପଦକରେ ହୁଣ୍ଡିଏ ମାରୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଜ୍ଞା ନିଦ ଲାଗିଗଲା କାହିଁକି ନିଦ ଲାଗିଲା କଥା କହିଲେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସୀମିତ ନିଦ ଲାଗିବାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନିଦ ଲାଗିଗଲା ପରେ ଆଉ ହୁଁଟି ମାରୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ ଭାଗବତରେ କଥାମୃତ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଆମ୍ବ୍ର ବୃକ୍ଷର କୋରଡ଼ରେ ମୃତ ଶୁକ ପକ୍ଷୀର ଶରୀର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ରୂପକ କଥାମୃତ ବର୍ଷା ହେଇଛି ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ମୃତ ସୁଖ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଦାନ ପାଇଛି ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶୁଷ୍କ ଶରୀର ଜୀବନ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରେ ଇଏ ଶରୀର ପୁଣି ଏମିତି ହେଇଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଶରୀର ତ ମୋର ନୁହେଁ ଯଦି ବି ମୋର ତାହେଲେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା ଏଇ ଶ୍ରବଣ ଭିତରେ କାନରେ ତାଙ୍କର ବାଜୁଛି ତଳୁ କଥାମୃତର ତରଙ୍ଗ ଯାଉଛି ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେଲେ ମୁହଁକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି କରଣ ମଝିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଉପରେ ମୋର ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ମା ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଉପରେ ସୁଖପକ୍ଷୀ କରଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଷ୍କ ସୁଖପକ୍ଷୀ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ ହୁଁ ମାରୁନାହାନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ ପାର୍ବତୀ ତୁମେ କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲ କି ଏହି ସମୟରେ ଜ୍ଞାନରୁ ଜୀବିତ ହେଇଥିବା ସୁଖ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କଥାର ହୁଁ ଦ୍ୱାରା କଥା ଚାଲିଛି ସେହି ସମୟରେ କିଛି କ୍ଷଣ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଟିକେ ହୁଁ ମାରିଦେଲେ ଭଗବାନ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ହୁଁ ମାରୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଗଲେ ମା ଭବାନୀ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ ରହିଯାଆନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ମାୟା କରିଛ ମୋତେ ନା କାହିଁକି ଏକଥା କହିଲେ ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲି ତୁମେ ସେଇଠି ନା ଅନେକ ଦୂର ଆଗକୁ ଗଲଣି ନା କାହିଁକି ତୁମେ ହୁଁ ମାରୁଥିଲ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ହୁଁ ମାରିନି ତାହେଲେ କିଏ ମାରିଲା এই সময় দেখন্তু মোর ଜଣେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଆରାଧ୍ୟ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ହେବେ ମହାପାତ୍ରାବୁ ସୁରେଶ ବାବୁ ସେ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନେତ୍ରରେ ଆଜି ଏଇ କଥାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେଣି ସେହି ସମୟରେ ଚାହିଁଦେଲେ ଉପରେ ଶୁକପକ୍ଷୀ ମୁହଁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଇଟା କେବଳ ମୋ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ଶ୍ରବଣ ନ କରନ୍ତୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଅଳିକି ରକ୍ଷା କରି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କେମିତି ଏଇ ଜାଗାରୁ ସେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବେ ଆଗକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭବାନୀ ଏ କଥା ଏଇଠି ରହିଲା କାରଣ ଆମର କଥା ଥିଲା ଏ କଥାଟା ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ ହେବନି ଆଜି ପ୍ରକାଶ ହୋଇଗଲାଣି ତୁମେ ଏଇଠି କଥାକୁ ମନେ ରଖ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା ଆଗ ଦେଖିବା ଏଇ ସୁଖ ପକ୍ଷୀ କିଏ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଶୁକ ପକ୍ଷୀକି ଧର ଶୁକକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଳେଇ ତ୍ରିଶୂଳ ଯାଇଛନ୍ତି ଶୁକ ଦେଖିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଇଏ ହତ କରିବ କ'ଣ କରିବି ଶୁକ ତ ଜ୍ଞାନରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କଲେ କିଏ ରଖିବ ରଖିଲା ଲୋକ ଜଣେ ସେଇ ମାରିଲା ଲୋକ ତାହେଲେ ସେ ଯାଇକି ଦେବପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଇଏ ବିଚିତ୍ର ଶୁକ ଶୁକ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ରଜା ହେଉଛନ୍ତି ସୌକିଆ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଙ୍କୁ ଆଗ ଆସନପାଦାସନ ଦେଇକରି ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବସେଇଛନ୍ତି ଇଏ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ଦୁଃଖ ତୁମର ଶତ୍ରୁ କିଏ ନା ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ମୋର ଶତ୍ରୁ ନା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ଛାଡ଼ିଦିଅ ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ସକାଶେ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରପୁର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାପୁରକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବି ଠିକ୍ ସେୟା କହିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୁରରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ତଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି କାରଣ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂଷଣ ପ୍ରିୟ ଇଏ ସୁଖ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଭୂଷଣ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭାରି ଲୋଭ ହେଇଛି ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଶତ୍ରୁ ସେହି ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ବୈକୁଣ୍ଠ ତ୍ୟାଗ କର ତା ନହେଲେ ମୋ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରା ଆଜି ତୁମରି ପାଇଁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଏହି ସମୟରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋକ ଯେଉଁଠି ନଥାଏ ଅଶୋକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପୁରା ସେଠୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଠିକ ତାଙ୍କର ସିଂହଦରଜା ପାଖରେ ଭେଟ ହେଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ଧରି ଗାଇ ଗାଇକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ଗାଇଲେ ସରିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହଉ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଏ ହରି କୃଷ୍ଣ କେଶବ କୁଞ୍ଜ ବିହାରି ଶୁଣିବ କି ବାରେ ମୋର ଗୁହାରି ହରି ଫେରୁଛନ୍ତି ନାରଦ ରହିଗଲେ ସିଂହ ଦରଜାରେ ସୁଖକୁ ଦେଖିଲେ ପଚାରିଲେ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ଏଇଠି ଏ ବୈକୁଣ୍ଠରେ କେହି କାନ୍ଦନ୍ତିନି ସୁଖ ଆଜି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଦୁଃଖ ନା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ନା ନା ନା ତାହେଲେ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି ମୋତେ କ'ଣ ରକ୍ଷା କରିବେ ତାହେଲେ ଚାଲ ଏଉଠୁ ଚାଲ ଫେରିଯିବା ଆଜି ନାରଦ ସୁଖଙ୍କୁ ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇବି ନେଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତାର ତ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁଖ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ମା ବ୍ୟାସପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀୟାଙ୍କର ସେଇଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ନାନ କରି ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଧୌତ କଲା ପରେ କେଶଟାକୁ ସେ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖାଇ ଦେଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି କହିଲେ ଯାଅ ଏଇ ତୁମର ମା ଏଇ ତୁମକୁ ରଖିବେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କର ବାର ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ରହିଲି କାହିଁକି ନା ବାର ବର୍ଷ ହେଉଛି ଭାଗବତର ଅନ୍ୟ ନାମ ବାର ସ୍କନ୍ଦ ବ୍ୟାସ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ ବ୍ୟାସ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣୁ ନବ ନମ ବୈଭ୍ରମ ବିଦୟ ବଶିଷ୍ଠାୟର ନମନ ନମ ଅଚତୁ ବଦନ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱିବାହୁ ରପରୁହରି ଅଭାଲ ଲୋଚନ ଶମ୍ଭୁର୍ଭୁ ଭଗବାନ ବାଦଣ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ବ୍ୟାସ ହରି ଆଉ ହରଙ୍କର ମିଳନ ତନୁ ଯେଉଁଠି ଭାଗବତ କେବଳ ହରିଙ୍କର ନୁହେଁ ଭାଗବତ ଯଦି ହରି ନାମରେ ନାମିତ ହେଇଛି ଭାଗବତ ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସଦାଶିବ ସାର दन्ती पचान् स्वप समय रचना शैली दुई पद आपण कि जेबे शृङी स्वामी पठाइन्छ यही परिगित साक्षात साक्षात् भागवत पारायण गरेर विधान स्थिर से समय दुई पद आपगि शृङ्गी कहीँ ओली चौदि সপ্ত দিবস তক্ষক ধ্বংসই কেতা কি ফুল সগর বংশ নন্দন শশা ঘরা ধরা করে পালন কেত কি ফুল ঋষি যোগ মার্গরে জানিণ কেত কি ফুল शिष्यराई चलि हस्तिनापुर केतकी फुल भागवत पारायण कर केतकी कि फुल क्षण क्षणे कालमासै केत केतकी फुल आज दासी रेवती रमण कही केतकी फुल ଏଇ ଗୁପ୍ତନାମୀ ସାରଣ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଷାଠିଏ ହଜାର ଋଷି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ସୁକଦେବଙ୍କୁ ବକ୍ତା ରୂପରେ ସ୍ଥିର କରାଗଲା ଏବଂ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଷାଠିଏ ହଜାର ଋଷିଙ୍କ ମେଳରେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ସେଇ ଆଦ୍ୟ ନୈମିଷାରେ ଦେଖିବେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସି ଭାଗବତ ପାରାୟଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସୁକଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ନୈମିଷାର ଗଙ୍ଗା କିଏ না অমৃতর ধার বহে নিরন্তর চিত্রৎপড়া নামে নদী বহিকি মাঘ সপ্তমীরে স্নান করিণ ভানু দরসনে মুক্তি পাইকি মন ভুলু কাহিকি କାହିଁକି ମନ ବୁଲୁ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇବ ପ୍ରାପତ এই গুপ্ত নৈমিষাকু আস ধাইকি রে মন ভুলু কাহিকি ରେବତୀ ରମଣ ମହାରାଜଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ପୀଠ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲୁ ଉପରକୁଦ ଓ ତଳକୁଦ ଭିତରେ ରହିଛି ଅନନ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଓ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପୀଠ କୁହାଯାଏ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ବାବା ବଳିଆ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ସାଧନା କରିଥିଲେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ସୌମ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ ମନରେ ସ୍ୱତଃ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ପୀଠକୁ ଲାଗି ରହିଛି ବାଉରୀବଟ ଓ ଅନ୍ଧମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଏଠାରେ ନିରାକାରଙ୍କର ଉପାସନା ହୋଇଥାଏ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାଲୁ ବାବା ହୁଣ୍ଡା ବାବା ରତ୍ନାକର ବାବା ଶଙ୍କର ବାବା ଗଙ୍ଗା ବାବା ଚିନ୍ତାମଣି ବାବା ଭିକାରୀ ବାବା ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାତା ଆଦି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସମାଧି ଏହି ସ୍ଥାନର ମହତ୍ଵ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ପୀଠରେ ଥିବା ଅନ୍ଧମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ନିରାକାର ସାଧନା ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ ଦୁଇଜଣ ଗୃହୀ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ରହୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶ୍ରମର ସାଧନା ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ କହିବେ ଏ ଆଶ୍ରମ କେବେ ହେଲା କେମିତି ହେଲା ଏ ଆଶ୍ରମ ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ ମାନେ ପିଲା ଦିନ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ନାଇଁ ତୁମର ଏ ଆଶ୍ରମଟା କେମିତି ହେଲା ଇଏ ଆଶ୍ରମ ପିଲାମାନେ ଯୁବକ ସଂଘ ରହିଥିଲେ ସେଇ ସବୁ ସିଏ ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ସିଏ ଆମର ପୂର୍ବତନରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲା ହେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଇଏ ଅଛି ମହାପୁରୁଷ ଏଇଟା କ'ଣ କି ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ଅନ୍ଧମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଆସିକି ରହିଥିଲେ ଦୁଇଟା ବାବାଜୀ ଏ କଣ୍ଠାନିଆ ବଣରେ ସିଏ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଗଲେ ଆଙ୍କୁ କହିଲେ ହେଇ ତମେ ତାଳ ସେଇଠି ରହିବ ଆମେ ତମକୁ ଏବେ ଏଇଠି କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଏଇ ପୂଜା ଆମର ଏଇ ଦୁଇ ଠାକୁର ପୂଜା କ'ଣ କ'ଣ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ଧମୁନି ଇଏ ଅଛନ୍ତି ନିରାକାର ଆଉ ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଉନ ଘରେ ଗଲେ ଗଲେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଘରେ ରହୁଛୁ ତାମାନେ ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଢ଼ୀ ଆମର ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇ ପିଇ ଯାଉଛି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି ଫୁଲ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆଣୁଛି ବୁଢ଼ୀ ପୂଜା କରୁଛି ମୋର ମୁଁ ବାସ ବସିବି ଏତିକି ନନା ଦେଖିବା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ତେବେ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା ଆମକୁ ପୀଠ ସଂଲଗ୍ନ ଆକୁଳି ବାବାଙ୍କ ସାଧନା ପୀଠ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିଲୁ ଆକୁଳି ବାବା ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଅଘୋରୀ ଥିଲେ ସେ ଏଠାରେ ଥିବା ଭଉଁରୀ ମୁହଁ ଶ୍ମଶାନରେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହନ୍ତି ଭଉଁରୀ ମୁହଁ ଆଖପାଖ ପଚାଶ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲାଗି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ମଶାନ ଥିଲା ଏହାକୁ ଲୋକେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଏବେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଏକ ରମଣୀୟ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି ଆକୁଳି ବାବାଙ୍କ ସମାଧି ସହିତ ତାଙ୍କ ସାଧନାସ୍ଥଳୀ ମହାବୀରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗୋଶାଳା ଆଦି ସ୍ଥାନର ମହତ୍ଵ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ମାତାଜୀ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ ନୈମିଶାରଣ୍ୟ କରି ବୁଲିବା ଭିତରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବେ ଆକୁଳି ବାବାଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠ ଏବଂ ସାଧନା ପୀଠ ମଧ୍ୟ ଭଉଁରୀ ମୁହଁରେ ଏଠି ବାବା ସାଧନା କରୁଥିଲେ ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅଘୋରୀ ମହାପୁରୁଷ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କର ଅବତାର ମଧ୍ୟ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଆଶ୍ରମର ଆଉ ଜଣେ ସାଧକଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହିବେ କି ଆଶ୍ରମ କେବେଠାରୁ ହେଲା এবং এই আশ্রমর হবার উদ্দেশ্য কোণ এবং কিভাবে ভাবে এই আশ্রম এটি ডেভেলপ কলা আশ্রম দুই হাজার তিনরে আরম্ভ হল বাবা এই আশ্রমটিকে তৈরি কলে প্রথম গোটে কুড়িয়া ঘর করলে তাপরে লোক মানুষ তাঙ্ক ভক্ত মানুষ কই গোটে কোঠা ঘর তৈরি কলে তাপরে আস্তে আস্তে লোক আসি মু এঠিকে আসিলি বাবা মতো অনাইলে ଆଉ ବି ପିଲା କିଛି ଥିଲେ ସେମାନେ ବାହାରି ଗଲେ ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଅଛୁ ଏ ବାବା ବି ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଲୋକ ସବୁ ଆସିବା ଯିବାରେ ଆଉ ଆଶ୍ରମଟା ତାଙ୍କରି ଦୟାରେ ତାଙ୍କରି ଇଏରେ ବଢ଼ି ଅନୁଦାନରେ ବଢ଼ି ଚାଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ଆମ ଘରଟା ମିର୍ଜାପୁର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମିର୍ଜାପୁର ଆପଣ କେବେଠାରୁ ଆସିଲେଣି ଏଠିକି ମୁଁ ଆସିଲିଣି ସେଇ ଦୁଇ ହଜାର ତିନିରୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବାବା କେବେଠାରୁ ଏଠି ଆସି ରହିଲେଣି ମୁଁ ଏଠି ମାନେ କେତେ ଦୁଇ ହଜାର ସାତ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ହଜାର ସାତ କେମିତି କ'ଣ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ କାହିଁକି ଏ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆଗେ ଅନ୍ୟ ଦୀକ୍ଷିତ ମାନେ ଥିଲି ମୁଁ ବାବାଙ୍କର କୃପା ମୁଁ ଥରେ ମଧୁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲାବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ବାବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଜିନି- ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦୟା ଟିକେ ହେବ ନା ହଁ ତୁମର ହେବ বা ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିକି ରହିପାରିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଠିକି ଘରକୁ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଘରକୁ ଯାଉନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏଠି ଏଠି ଆର ବାର ଜାଣି ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବାର ମାସ ତେର ପର୍ବ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବାର ମାସ ତେର ପର୍ବ ହୁଏ ମେନ୍ ପର୍ବ ହେଉଛି ଆମର ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ମାଘ ଷଷ୍ଠୀ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ ହୁଏ ବାବାଙ୍କର हजार हजार लोक आसिक प्रसाद सेवन करते अक्षय तृतीया दिन शाला मेला ये हुए आ दोल पूर्णिमार ठीक आठ दिन पर लौड़ी खेल भी हुए बाबा चीरधान दिवस जो आसी इंद्र पूर्णिमा से नाम संकीर्तन हुए गोशाला गोशाला सरकार रेजिट्रेसन भी कर सरकार दया है अनुदान किसी मिलता आई गुरु घर पर आम कर बहुत बहुत धन्यवाद आपन को ଆସିଥିଲା ଆମେ କୋଦାନଗରୀ ପୀଠର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲି ବାହାରିଲୁ ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆରତୀ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଓ ଦଶମହାମାୟୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଲୁ ମାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ପଚାରି ଯାହା ଜାଣିଲୁ ମା ପ୍ରଥମେ ଖଣ୍ଡଗିରିଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଭାଲୁ ବାବା ନାମକ ଜଣେ ବାବା ଏଠାରେ ମାଙ୍କୁ ଆଣି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମା ଏକ ଚାଳ ଘରେ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଆଜି ମାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଶୋଭା ପାଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ କାଳୀପୂଜାରେ ଏଠାରେ ବିଶେଷ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଭଜନ ସମାରୋହ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ମନରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ଓ ଅନୁଭୂତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା କୁଦାନଗରି ଭଳି ଏକ ରମଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ